Matahina, ora tubi mañuñibi, takanicha iyo maraku matu Tamaraku matu ika, iyo ra chindio, tajuni kuran diondia. Tarakan kuranya, takanicha ra chindio, tubi mañuñibi tahina. kan kuyinya, hatubin diondi sana kuyi. Tini imanya iyonuyi, ma imara chanundio hatubiyi, batikuta ara chinra tahunirakan kuranya cha'ara kibiko sayo dia iyo mañuñivi ta cha'ayakan kuyiña hana aranoyo itinda ñakuyi takuaku'i ñu'u ñajandondichiyi nuyo yakanpa mara maraku nyu ika handondi ñajandondichinra manuna tamanuna manuna ika kuniyinda bayira bani kuyi takan kuyinya inra irachuna nishuba ra tachimara cha'nundiyoña Nakura ira testiguña cha uracha ku ñu'u i'ya numañibi ikana na maña ka'ra bati mashuba yubi ku ukura. bati raku in testiguni ra kichi ucha amaracuño ku ukura. bati mara ku dicha ora kichara hatun i'ya kichara Tahu no tandi'ina tajuniraka kuraña cha iyora mañuñibi i'ya Ubaña mandia y yo mañuñibi iya. natobeniki y cuenda na matun kaara. Baje cha amara kuyi. dio tubira mañuñi Batiki charano y yo viñura nyura, Bandiaka to i y cuenda nara. Ba mandiaki y cuenda maña Tachi Tachinunina maña Nundiaka chara cuna se endio. Tandichaña se endio kuna. Ba mañanda cuyo se endió. tobe kuyi kwa oranya kakuyo ha'atatayo ayo. bati ndakuyo sendio cha'añata kakunira kuyo ta tobe takwa kuni mañibini ñakuyo takanku nyamaraku kuu tu'un ika cara ndichara mañibi ta chiyora takura ta mara cha'a nduva'a kui ku'a anya nuyo ta endejana ara andia tachan disaña mandi chande endiña randuba kui no kura takwa kanu matatara dio bati ubara kusera tahate kati dio mashuba numa ñibi chara raya kumara kai ñane kichi tiai tinu ma ora kati tun inundo ñane kichi ñira kanuga kwayu patita kani cha iyora ora kete mañu ñibiya Katira, Yakamba, Maña y Yonura, Sokorayi nuyo, y Canani oji, Tajuni chani onduba kui kua maña maniña chamo nuyondia. Cha Moisés kuyiña, Yomale indio, Tajuni chaara chano Jesucristo kuyiña, Nakoto maña manindio, chimatunda Caarandia. kaarandia. Tani ande Ande enamandio, ti ubanu maraseendio, ra ende iyochi matatara raka kuraña chaara nuyo, nahakuaku matatara